Dímelo, dímelo, aquí NBA presentando música de calle, música de salvación. Presentando a NC Ludov con su nuevo álbum Oveja Negra, con su tema Jesus Gay. Hey, wow, wow, hey, hey, sí, bom, bom, bom, bom, bom, con mi crew, ya sabes cómo es tú Aceptamos el de la cruz, ya no robamos, no fumamos. Cambio bien maníaco, estamos bien contentos en cada tema que creamos. Ya suelta que el paso que llegamos. Yesa, Jesus, bien, wow, yesa, Jesus bien, hey, yesa, Jesus, Jesus, wow, yesa, Jesus, bien, hey, yesa, Jesus bien, wow, yesa, Jesus dice por aquí que ando en pecado. Suena por allí que solo de menos. Dice el maniquí que, soy doble cara. Dicen por aquí. Tengo una pregunta, mi maní. Si le la mala, que por ti. Yo que la misma, ya bájate. Ren, ren, ren, ren, ren, ren, ren. Yes, I, yes, I, Hey, yes, I, Hey, Hey, dice Jesus, Jesus gang, dice Jesus, Jesus gang, hey, ay, ¿qué pasó? Te lo explico mi my bro, sé que andamos locos porque ya no prendo el foco, depresiones y ansiedad yo lo me en un balón poco, tú te matas porque quieres, porque no dejas que ruede, dice Jesus, Jesus gang, wow, espérate, espérate, espérate, otra vez, Jesus, Jesus gang, wow, Jesus, Jesus gang, hey, Jesus, Jesus gang, wow, Jesus, Jesus gang, Esencia te llena, wow. Cristo me sostiene, son milagros los que vienen ya. Para las ilusiones. que el mundo no me entretiene, que Jesús es mi sustento. Así que guárdate tú tienes, que yo no voy pa. Jesus, Jesus, gang, hey, Jesus, Jesus, gang, hey, Jesus, Jesus, gang, wow, Jesus, Jesus, I Jesus again. Whoa, yes I Jesus again. Hey, yes I Jesus again. Whoa, yes I Jesus again. Oh, golpando como Esparta, yo no creo en eso. Pareja de un mismo sexo, drogas se usa de pretexto. Voy contra el aborto yo brinco sin my luz. Me confesé este Jesús, que te va del boom. Yes, I Jesus gang, wow, yes, I Jesus gang, hey, yes, I Jesus gang, wow, yes, I Jesus gang, hey, yes, I Jesus gang, wow, yes, I Jesus gang, hey, yes, I Jesus gang, wow, yes, I Jesus gang, hey, yes, I Jesus, Jesus, hey, yes, Jesus, bum bum bum bum, yes, Jesus, hey. Jesus, Jesus. En sí, loco. Una más, una más. na massa. Dissa, dissa, dissa, quente. Wow, dissa, dissa, gente Hey, dissa, dissa, quente. Wow, dissa, dissa, quente. Hey, dissa, dissa, quente. Wow, dissa, dissa, quente. Hey, dissa, dissa, gente Wow, dissa, dissa, quente. Hey, hey, oveja negra. En su bom, bom, bom, bom, bom, yeah. Una más, loco. Yeah. Sí, bom, bom, bom. Ay, su pedacito de carne cruda cada quien. Oíste bien. Es, el, el básquetbol. <laughs>